فيني اقول كنت صفر وصرت 60 آه، من يمكن كنت مفكره الصحافه شيء اسهل من هيك بكثير شيء بسيط شيء انه بس تفوت وتكتب مقاله كانك عم تكتب اي موضوع تعبيري مثل كنا نكتبهم ايام الدراسه وخلص قصة أكبر من هيك القصة في معايير مهنية في قوانين دولية قوانين تابعة للمؤسسة في كثير شغلات ثانية خدمة فيها أكثر في شغلات كثير حلوة ثانية تعرفناها أكثر عرفنا إنه القصة هي مسؤولية هي هي شيء انت عم تقدمه لعالم فانت بدك تكون مسؤول عن هذا الشيء اللي عم تقدمه آه، صرت احس انه الشيء اللي انا شغوفه فيه هو ما شيء رح يرضيني انا يرضي شغفي انا بس لا هو انا هذا الشغف عم اقدمه للعالم فمثل ما انا شغوفه باني انا بحبه فانا شغو... لازم اكون شغوفه باني اقدمه بالطريقه الصحيحه ب... بمعاييره ب... ب... باخلاقياته بكل القوانين اللازمه كلهم كثير مهمين وبظن اكيد كلهم حيساعدونا لنكون صحفيين مهنيين وبمعايير اخلاقيه عاليه ونقدم شيء للعالم يعني بمصداقيه